ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾದ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವಲೋಕನ ಇಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಈ ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಧನಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿಗುವ ಕೆಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಒಂದು ಚೀಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಇಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಚೀಲವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಎನ್ ಎಂಬುವ ಸಂಕೇತದಿಂದ ನಾವು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಚೀಲದೊಳಗೆ ತುಂಬಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಬ ಸಂಕೇತದಿಂದ ನಾವು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಇದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಸಿಗುವ ಋಣಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಚೀಲದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಚೀಲವು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಝೆಡ್ ಎನ್ನುವ ಸಂಕೇತದಿಂದ ನಾವು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೂ one by two three by four minus two thousand five by two thousand six ನಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಚೀಲದೊಳಗೆ ತುಂಬಿಸಿದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ಯೂ ಎಂಬ ಸಂಕೇತದಿಂದ ನಾವು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್ ಅನ್ನು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದಾದರೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ q not equal to zero ಆಗ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರನ್ನು ನಾವು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವನ್ನು ನಾವು minus twenty five by one ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ p equal to minus twenty five ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಏಕಮಾತ್ರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ one by two equals two by four equals ten by twenty equals twenty five by fifty equals forty seven by ninety four ಇತ್ಯಾದಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮಾನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಾಗ ನಾವು ಪಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯೂಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯೂ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ q not equal to zero ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ square root of two square root of three square root of fifteen ಇತ್ಯಾದಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಹಾಗೂ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆರ್ ಎಂಬ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಂದುವು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈಗ ನಾವು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿದ್ದೇವೆ ನಂತರ ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಹಾಗೂ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಈಗ ಮೂರು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ten by three seven by eight ಮತ್ತು ಒನ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಡುಬರುವ ಶೇಷಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತಗಳ ನಂತರ ಶೇಷವು ಸೊನ್ನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಶೇಷಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಭಾಜಕಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ರಲ್ಲಿ ಶೇಷಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಅಂಶಗಳು three two six four five one ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾಜಕವು ಸೆವೆನ್ ಆಗಿದೆ ಶೇಷಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಅಂಕೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ರ ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ one four two eight five seven ಅಂಕಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಗುಂಪು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು p by q q not equal to zero ರೂಪದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಲಬ್ಧಗಳಲ್ಲೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಪಿ ಅನ್ನು ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ಶೇಷವು ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಏಯ್ಟ್ ಎಂಬ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳ ನಂತರ ಶೇಷವು ಸೊನ್ನೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಏಯ್ಟರ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಆಗಿದೆ ಇತರ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ one by two equals point five 639 by two fifty equals two point five five six ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತಗಳ ನಂತರ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ದಶಮಾಂಶಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣ ಶೇಷವು ಎಂದಿಗೂ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಒನ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತಗಳ ನಂತರ ಶೇಷಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಅಂಕೆಗಳ ಸರಣಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳದ ಆವರ್ತವಾಗುವ ವಿಸ್ತರಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ one by three equals point three three three three ಹೀಗೆ ಮತ್ತು one by seven equals point one four two eight five seven one four two eight five seven one four two ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀರ ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಒನ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ರ ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ one four two eight five seven ಈ ಅಂಕೆಗಳ ಗುಂಪು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಸೆವೆನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಡ್ಡಗೆರೆಯು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಅಂಕೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ three point five seven two seven two seven two ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಹೀಗೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳದ ಆವರ್ತವಾಗುವ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಇವು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ ಆಗಿವೆ ನಾವು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಅವುಗಳ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂತ್ಯರಹಿತ ಆವರ್ತರಹಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ s equals point one zero one one zero triple one zero one one one one zero ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಅಂತ್ಯರಹಿತ ಆವರ್ತರಹಿತವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಸ್ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಇತರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ square root of two pi ಹೀಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪೈಯ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ pi not equal to twenty two by seven ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಪೈಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಲೆಕ್ಕಿಸಿದ್ದು ಗ್ರೀಕ್ ಮೇಧಾವಿ ಆರ್ಕಿಮೆಡಿಸ್ ಅವನು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೈಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಶಮಾಂಶ ಸ್ಥಾನಗಳವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದನು ಈಗ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ one point two four trillion ದಶಮಾಂಶ ಸ್ಥಾನಗಳವರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಈಗ ಸಾರಾಂಶ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್ ಅನ್ನು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಆಗಿದ್ದು q not equal to zero ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ q not equal to zero ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಅಂತ್ಯಸಹಿತ ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯರಹಿತ ಆವರ್ತವಾಗಬಹುದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಅಂತ್ಯಸಹಿತ ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯರಹಿತ ಆವರ್ತವಾದರೆ ಅದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಆವರ್ತವಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಅಂತ್ಯವೂ ಹೊಂದದೆ ಆವರ್ತವೂ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಂದುವಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಿಂದು ಇರುತ್ತದೆ ಈಗ ಶಬ್ದಾವಳಿ ಮೊದಲ ಪದ ಬರ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷಣವಾಗಿದೆ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ದೊಡ್ಡ ಬಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡನೇ ಪದ ಗ್ಲೂಮ್ ಇದೊಂದು ನಾಮಪದವಾಗಿದೆ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಕತ್ತಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾಠ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು